Je vous raconte mes débuts. La chasse au chien d'arrêt s'est développée euh, relativement il y a peu de temps. le chien d'arrêt, c'est le chien qui arrête au nez, qui permet de tirer. C'est à l'époque du fusil. On a voulu que le chien arrête. parce qu'on voulait tirer le gibier. Et avant, c'était le filet, on prenait le filet. Et le chien prenait quelques plombs dans la tête et on en faisait un chien couchant le, la raie, le, c'était plombé, le, un filet qu'on lançait en l'air, qui retombe sur les perdrix ou sur les cailles. C'est comme ça qu'on a des setters qui arrêtent couchés ou demi-couchés, affaissés. Et on trouve des bourbonnais aussi qui arrêtent les affaissés. Je trouvé sur le chasseur français, Jean Castin, qui écrivait qu'il avait vu mourir le dernier couple de Bourbonnais. Je lui ai écrit. Castin m'avait dit, vous ne pouvez faire qu'un Bourbonnais de synthèse. À cette époque-là, j'avais déjà des épagnols bretons, je chassais, je présentais l'exposition, euh, j'étais juge de, la centrale canine, et donc j'avais des connaissances cynophiles euh, assez étendues, ce qui me permettait de connaître euh, les grandes de la cynophilie à ce moment-là. C'est le dernier chien de mon élevage dans la maison. Je parle de Pouchin, qui a été président de la canine, euh, la centrale canine, et président de la FCI. C'était un ami, c'était mon soutien, euh, c'est lui qui était mon parrain comme, euh, comme juge. il avait connu les Bourbonnais à l'époque de, la Chaumette, où, ça, où il y avait le président de la Chaumette, Louis de la Chaumette, qui a fait pendant, avant la guerre de 40, avait fait sortir le Bourbonnais et avait et avait poussé l'élevage du Bourbonnais. Euh, le docteur Bazin également de Lyon, qui était président de la Société canine de Lyon, qui était un ami et qui m'aidait également dans ma recherche de bâtards de Bourbonnais. On n'a jamais trouvé un Bourbonnais avec papier en mesure de reproduire. On en a trouvé une seule, une chienne qui était de l'élevage de la Turne lyonnais. Euh, et c'était une chienne qui était à, Moulin euh, Moulins, mais elle était stérile. Certainement des effets de consanguinité trop poussés, elle n'a jamais produit. Par contre, avec le docteur Monavon de Lyon, qui était un cynophile également, qui faisait des concours avec des braques allemands, il m'a indiqué des bâtards de Bourbonnais qu'il y avait sur la région lyonnaise. Euh, j'ai également cherché dans tout le Bourbonnais, avec des amis, dans les fermes, même dans le Bourbonnais. on a eu 23 Bourbonnais présentés et le juge a été le docteur Bazin de Lyon. Nous sommes réunis et nous avons pensé qu'il euh, était temps de recréer un club pour rassembler toutes les bonnes volontés et sortir. C'était en 79 à Montluçon. un chien tout beau qui s'appelle Napo. Napi, Napo, Napito, il est de peau. Il n'y avait pas d'élevage. C'est là où ça marchait bien. Il n'y avait pas d'élevage et pas de, personnalité dans l'élevage. Tous étaient des chasseurs qui chassaient avec leurs chiens, qui aimaient leurs chiens et qui me laissaient faire les, les, croisements qu'il fallait faire. Mais c'est avec eux que j'ai fait le, le Bourbonnais de synthèse. Et c'est bien ce qu'on a fait. le synthèse. Mais, comme nous avions trouvé des, bâtards qui avaient les queues courtes, on a repu euh, conserver la queue courte. Et la queue courte, c'est un piège aussi, parce que d'après les scientifiques, euh, on ne peut pas fixer définitivement la queue courte. Donc il faut savoir conserver quand même les queues longues. Non, n'est pas une erreur parce que ça fait le Bourbonnais. Mais il faut savoir s'arrêter à temps. Depuis toujours, on appelle le Bourbonnais, le Bourbonnais courte queue. Donc euh, lui enlever ce, ce, caractère, c'est un peu détériorer le, le Bourbonnais. Non, il faut le conserver, mais savoir qu'on ne peut pas le fixer définitivement. J'ai connu le temps où il n'y avait pas de Bourbonnais. Donc, de toute façon, actuellement, il y a une population bourbonnaise. Il faut la conserver, l'améliorer autant que possible, mais pas partir dans des, voies qui sont fermées. Donc, euh, la couleur, eh bien, on accepte la couleur comme elle vient, on accepte surtout la topographie des taches sur le corps l'oreille de moyenne couleur. Il y a une grande tache dans l'oreille, mais mélangée au poil blanc. Mm. Il n'y a pas du marron net. La couleur, il y en a deux. Il y a la couleur marron et la couleur forme, voilà. Le, marron et le forme. Ça, c'est les couleurs. Il y a des taches, mais les poils de couleur sont mélangés dans les taches. Contrairement au dalmatien qui, lui, a des taches nettes sans poils blancs à l'intérieur. Le brunet a des taches sur la peau qui reviennent sur, le poil, mais les poils sont mélangés dans ces taches-là. Il y a des poils blancs et des poils de couleur. Alors, je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Moi, j'en ai fait une, avec l'accord de la centrale canine, sur une chienne qui était issue d'un de pointer de grande quête, donc pour apporter un plus. Et on l'a fait avec le pointer pour une bonne raison. Le pointer est un chien un peu comme le bourbonnais, dans un carré. Euh, attention, on ne parle pas trop de cob. Moi, je, le cob du bourbonnais, je laisse. Euh, il faut qu'il ait des reins qui puissent galoper autrement que le breton ne faut pas qu'il ait le galop du breton. Donc, c'est avec le rein. Donc, le com trop raccourci, moi, je n'en veux pas. Il faut qu'il ait une facilité de galop. Pas faire le petit galop du, breton. Vous faites une retrempe, avec le pointeur, vous le voyez. Les têtes apparaissent. Les têtes sont tellement différentes que vous voyez ce qu'il y a encore à sélectionner ou pas. Avec les têtes des petits pointeurs, vous voyez tout de suite qu'on ne peut pas y aller. Donc la sélection se fait dès la première année. Bon, après la robe, ben, il faut savoir donner les chiens à des chasseurs et sélectionner celui qui vous convient le mieux. Nous l'avons fait avec l'accord de la canine, Séparé sur, sur les papiers des chiens. J'ai trouvé complètement ahurissant mais, que le règlement de la canine dise qu'il faut trois générations pour concourir à euh, avoir des, prix. Pour être des champions, il faut qu'il y ait trois générations complètes sur le pédigré. Ça n'encourage pas à bien sélectionner une retrempe, parce que toutes les races, un jour ou l'autre, ont besoin de retremper. Surtout quand on fait comme je, faisais avec le Bourbonnais, une sélection très, très euh, consanguine. Je suis arrivé à 45% il faut s'en sortir. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez des déchets, mais ce qui est bon est bon. Et même la consanguinité sur ces bons, ça ça ne laisse pas de traces, au contraire, ça grandit. Donc, la consanguinité est un bien quand elle est bien menée. Il ne faut pas la faire sans avertir tout le monde. Parce que j'aurais fait une consanguinité en camouflant et ne mettant pas sur le pédigré, euh, euh, D'abord, je n'ai jamais pensé faire un, truc pareil. Et c'est tellement mais désagréable d'avoir un pédigré dont on ne peut pas se fier. Quand on fait de la sélection, quand on est un vrai éleveur, quand on est un marchand de chiens, on s'en fout. Mais on n'est pas des marchands de chiens, on refaisait une race. C'est de la rue et de Cherville et de Bellecroix qui ont écrit les chiens d'arrêt français et anglais. C'est en 1881. Et il parlait du Bourbonnais. Oui, il parlait du Bourbonnais. Et Ernest Bellecroix, 1881. mais elle avait beaucoup de taches sur la peau et ça transparaissait pas sur le, sur poil. il faudrait en parler à Dunand, ça, Holoquine. Son fils a des pointeurs de Dunand. Euh, il s'en souvient, il me dit jamais, jamais, un des pointeurs de, mon fils n'a fait ce que me faisait régulièrement sur les Pécasses Holokin. Et Holokin, les premières fois que je l'ai amenée, ça n'a pas, été, facile, parce qu'elle était très, très, très craintive. Elle avait peur de tout, et je l'avais toujours... Euh, derrière moi, elle ne voulait pas chasser. Et puis un jour, par chance, j'ai tiré un perlon rouge que j'ai blessé. Je lui ai fait sentir, et il n'était il était pas encore tout à fait mort, et ça l'a incité à le, mordre. Et elle a pris dans sa gueule, elle a été contente, elle bougeait sa queue, elle tournait autour de moi, et à partir de ce jour-là, elle a chassé. Et ça a été, à la bécasse, un rêve c'est du nom qu'il avait pris, et il m'a dit, euh, elle me plaît. Et il est monté dans sa montagne, là-haut, au-dessus de Nice, et il nous en a fait une chienne merveilleuse. Comme quoi, il faut des fois savoir les attendre. Les efforts que j'ai faits avec l'équipe avant 79, c'est de que personne ne passe à côté, et tous ont bien compris, ils chassaient avec leurs chiens, on savait les, meilleurs chiens qui, qui étaient, et on sélectionnait les meilleurs. Et ça, ça s'est passé sous ma, houlette. Et personne ne, trichait. On savait où on voulait en venir. À retrouver du Bourbonnais. On l'a retrouvé. Et je pense que je vous disais, peut-être avec un meilleur nez que ce qu'il avait avant. Parce que c'était toute une équipe de chasseurs, mes amis qui chassaient. Donc on ne sélectionnait que des chiens qui chassaient pour de bon. Moi, je faisais des concours, oui. J'ai fait des concours avec les, Bretons et je me suis arrêté avec les, Bourbonnais dès que j'ai été président du, club. Un président ne peut pas se permettre de battre les autres, ça décourage. Hein. Un chien qui a fait sortir euh, le Bourbonnais en concours, c'est Luron du Rocher des Jastres. Mercier, qui était le propriétaire, moi qui étais le naisseur, un beau chien. Très court, hein, très carré. Il est, ce qui fait paraître court, c'est qu'il a une poitrine très descendue. Il n'est pas plus court que ça. Il a du rein. Tous nos amis, ils avaient droit à un chien tous mes amis avaient un chien à la maison. Et on en avait, ma femme vous dira, on en a eu jusqu'à 18. Là, on n'habitait pas ici. on habitait près d'Avignon. Donc avec euh, tout le Vaucluse, toute la Drôme, l'Ardèche, euh, on avait et les Lyonnais aussi. Et puis Poma, il était dans les Pyrénées. J'ai rencontré aussi un des derniers membres du club ancien, Henri, Désiré Henri de Rabastin, qui avait sa carte, qui avait cotisé au premier club et qui avait l'élevage du cœur volant, qui avait produit des chiens qui étaient classés à cette époque et qui est venu en 80 quand on a fait l'assemblée pour recréer le club. J'ai eu un ami que tout le monde connaît bien et qui m'a bien aidé, Combaner, qui est un vrai Bourbonnais, qui connaissait bien le Bourbonnais, qui connaissait bien les gens du Bourbonnais, et qui connaissait bien aussi Rigondet. Celui qui, en 1925, a parlé de faire un club et qui avait fait un club avec pour remettre le Bourbonnais. Et Charles Combaner m'a eu avoué qu'avant de me connaître, il ne savait pas que le Bourbonnais euh, avait un chien. Il ne connaissait pas le braque du Bourbonnais. J'ai eu également la chance d'avoir un président du braque français qui était Jean Servier, qui habitait pas loin d'ici, qui habitait Nice. Et bien souvent, quand je trouvais des chiens qui étaient mm, dans l'élevage que j'avais, qui étaient mm, bons, je lui téléphonais, je lui présentais le chien à Mandelieu, là, et il me confirmait ou confirmait pas, et il me disait, il me donnait des conseils. Le braque français, il y a toujours eu des braques français, il n'y a jamais eu, comme le Bourbonnais, plus de chiens. Mais il avait beaucoup de mal à refaire sortir le braque français également. Après la guerre de 40, euh, les élevages avaient pris un sérieux coup. Le, le du Vournet a, pris un essor euh, considérable en Amérique et un peu partout. C'est pour cette raison que je pense que la race est bien repartie. C'est une tête en forme de poire, mais j'aimerais avoir des zygomatiques un peu plus forts pour un mâle. C'est une tête de femelle le mâle doit avoir là les zygomatiques un peu plus forts et le, crâne, la crête occipitale le moins prononcée possible. Ça, c'est la crête occipitale. Mais par contre, le museau, il ne faut pas qu'il soit trop court. Alors, alors, alors. Et ça, c'est le standard de 1925. Voilà. Celui dont on devrait s'inspirer. Alors on voit qu'il est assez long quand même celui-ci. Mais c'est pas un vrai cob. Stature, c'est-à-dire il est, il lui permet d'avoir des, mouvements, des virements plus, plus intéressants. C'est pas comme euh, un setter avec sa grande queue qui... Bon, standard de travail du roi du Bourbonnais que nous avions établi avec le comité. Le, stand, braque du Bourbonnais est un chien continental, il doit le rester et être jugé comme tel. L'allure et le style. Construit en médioligne pour un effort continu, il n'en a pas moins une quête active, même si elle n'est pas toujours très étendue. Son allure est un galop énergique. En terrain facile, il assure ce galop suffisamment soutenu. Par contre, en terrain son allure peut être alternée de passage au trot rapide. Sa construction peut lui permettre de brusques changements de direction et d'allure, rappelant en cela, toute proportion gardée, la maniabilité et la stabilité des poneys de polo. Voilà, en 1970, sous l'impulsion de Michel Comte, une équipe d'éleveurs se donne pour mission la survie du braque du Bourbonnais. Aujourd'hui, grâce à une sélection prudente et efficace, c'est chose faite, avec en plus l'expérience qui permet d'éviter les errements du passé. Les errements du passé, je pensais à la couleur, à la queue. et à la consanguinité le professeur Denis qui avait fait une échelle pour les couleurs et avec des numéros qui correspondent à quelque chose. Et on l'avait là. Elle devrait se rapprocher de cette teinte-là. Voilà. La myrtille avec mon yaourt donne une couleur un peu rose, vieux rose. Il vaut mieux dire les Bourbonnais euh, progressent comme ils sont et continuer. Si un jour on trouve des teintes comme ça, c'est bien de, les développer un peu, mais il ne faut pas se fixer. J'avais mis sur le, sur le standard, nous sommes à l'abri des errements du passé. Il ne faut pas y retomber. Donc ça, ce serait cuisse de nymphe émue. Oui. Si tu veux. Mais c'est vieux rose aussi, c'est c'est les lits de vin, parce que le lit de vin il est un peu différent. C'est l'île à passer, parce que quand il est passé, il passe, euh, il est, il y a, toute une gamme de l'île à passer, il y a toute une gamme de lits de vin, il y a toute une gamme d'Aubert également, parce que l'aubert se fait avec le, le fauve. Lui était encore en vie mais il n'avait plus un chien. Mhm. Et quand euh, je l'ai rencontré, que j'allais chercher des chiens chez Mercier, à Valine, j'avais pris deux chiens que courtes et je me suis arrêté chez lui, Désiré Henri. Il avait une, sa mère qui était centenaire et il a dit Viens voir, il a refait des Bourbonnais. Alors du coup, vous en avez fait combien de ces bulletins 50 euh, moins 14. On en faisait revue semestrielle tous les 6 mois. Et je vous engage à venir nombreux à ce rendez-vous de décembre qui deviendra à coup sûr une épreuve de qualité pour notre rock du Bourbonnais. Nous avons également des contacts sérieux pour un spécial tétralyre dans les Alpes et un spécial bécassine dans le Massif central. La mise en place d'épreuves de grande valeur, incontournable, est la meilleure des politiques pour notre sélection. Voilà ce que disait le président il y a quelques années de ça.